Čau. Tak my odcházíme poprvé z našeho bytu. Můžete, tak tady u nás vypadá na chodbě. Ale výhledy. teď se jdeme podívat do jedné kavárny, kde by měli být nějaký lidi, kteří nám řeknou víc o tom, jak tady najít ubytování a tak dále. kilometrů, protože to nás doveze nejrychlejc, tam kam potřebujeme, a to je zastávka Belkur. jsme venku z metra, ty jejich automaty vůbec nejsou stavěny na to, že tam budete házet celých 6 euro v 5 centech. Takže potom, co jsem tam naházel asi 4,80, tak mi to vypilo všechno zpátky, že to dosáhlo maximální kapacity mincí. Ale na podruhé jsme to koupili, takže super. A teď jsme v centru. Náměstí Belkůr. Jdeme zkusit najít ty studenty, kteří nám mají pomoct tady všechno najít a tak nějak nám říct, co tady od toho očekávat. Takže jsme se taky přesunuli do historického centra Lyonu, Tady můžete vidět všude zahrádky, nádherné restaurace. Všichni tady sedí, dávají se aspoň kafe a croissant. Takže jo, je to tady fakt pěkný. Objevil jsem tady to, co vozím každý rok domů. v informačním centru. Musím říct, že je opravdu pěkný, ale nedávají tady moc věcí zadarmo. Teď jdeme zpátky, aby jsme chytli Jeremyho, který nás veme po městě. A jsme ve městě, protože eh, jsme vyrazili s Jeremy do centra, teď jdeme na Hawaii. Tak Jeremy nás vzal tam, kde to potřebujeme vidět nejvíc. A to je naše škola. Takhle vypadá budova. a sem budeme, nevím jestli každý ráno, ale budeme sem chodit od 4. září. Takže je dobrý vědět, kam jít. pavilionem, uvidíme kaply a uvidíme nádherné výhledy na město, takže se moc těšíme. tady nádhernou baziliku. Ale co tady taky mají? Úplně malá Eiffelovka, ale ta slouží jenom k tomu, aby přijímali signál internetu, telefonu a televize. Takže na no opravdu Eiffelovku až o Paříže. 9 hodin, už padla tma a všichni lidi vcházejí do ulic, dávají si kavčo a nějaký hambáč. Takže my si taky jdem dát jeden. jak jsme strašně přejedený. Tohle byl opravdu burger jako kráva. Ačkoliv v Grévinu taky servírujeme burger jako kráva, tak tohle bylo neuvěřitelné. A dnešní den už končí, takže my jdeme domů. A bylo to neuvěřitelné. Tak doufáme, že i další dny budou takhle skvělý. Tak zatím.